Altzako komunikabideak. Auzotik kanpo geratzen ziren albisteak jakiteko, familiako kideekin harremanetan jartzeko, medikuari deitzeko edo lagunekin geratzeko komunikabideak asko aldatu dira azken urteetan. Batez ere, interneten etengabe komunikatuta dauden telefono mugikorrak asmatu zirenetik. Lehen, edozen informazio eskuratzeko liburuetara jo hartzen. Liburutegiak batez ere hogei garren mendearen hasieran hasi ziren jendearentzat zabaltzen. Eta, hasieran, asko kostatzen zen interesatzen zitzaizun gaiari loturiko liburu zehatza aurkitzea. Horretaz gain, beharrezkoa zenuen informazioa lortzeko denbora asko behar zen. Liburutegira joan, liburu hautatu, ure irakurri eta beharrezkoa zenuen informazioa atera. Liburutegietan orain, Bilaketa sistema informatikoak daude, baina orain dela hogeita mar urter arte, liburuak eskuz betetako fitxetan bilatu behar izaten ziren, eta liburu zainari eskatu. Hala ere, prozesua oso aberazgarria eta entretenigarria zela kontatu igute hainbat altzatarrek. Eguneko albiste garrantzitsuenei dagokionez, informazio iturri nagusia bizilagunek kontatzen zutena izaten zen. Horretaz gain, irratiaren bidez ezagutzen ziren munduko berriak. Eta egunkaria erosteko dirua iristen bazitzaizun, inguruko gertakari garrantzitsuenak irakurtzeko aukera zenuen. Egunkaria ozenki irakurtzea ere oso ikoa zen. Horrela, albisteak jakiteaz gain, elkarren artean komentatzen ziren. Ogei garren mendeko berrogeita mara markadaren amaiera aldera, lehen telebistak iristen hasi ziren baina familia gutxi batzuek zuten telebista etxean izateko aukera. Telebistak zuri beltzean ziren, eta hasieran kanal bakarra zegoen. Mila bederatzireun da zeian, bigarren katean sortu zen arte. TVB e edo UHF izenez ezaguna. Bizilagunen batek etxean telebista izanez gero, bizilagunak bere etxera hurbiltzen ziren telebista apur bat ikustera. Beraz, telebista bizikidetzan ikusten zen. Duela gutxiago, mila bederatzire undalo erogeita maikan, altza irrati da sortu ziren kasarez kulturetxean. Irratia nola egiten zen ikasteko, eta uzoko eta inguruko albisteak kontatzen zain altzatarren intereseko gaiak irrati bidez zabaltzeko. Egun bat altzatarrek hartu izan dute parte, programak sortzen eta ikasten. Ondoren, kasarez irratia deitu zitzaion, eta duela oso gutxi, 2000 eta meretzeko urretik aurrera, donostia kultura irratia izan da. Azken aldaketa honen bidez, irratsaio gehiago sortzen dira, baina aldi berean, auzo izaeratik irirako jauzia egin du. Eta kultura edukiak dira nagusi. Eunda zazpipuntula OFM frekuentzian entzuten da, edo bere webgunean, komunikazio pertsonalak ere asko aldatu dira azken berrogeita mar urteetan. Naiz eta modu batzuk ez diren modaz pasa. Altzan, norbaitekin geratu nahi bazenuen, bi era nagusi zuden. Edo aldiz aurretik ordu eta lekua adostu, edo besterik gabe kalera irten eta lagunekin topatu. Aur eta gazte gehienak plazan edo jolaslekuetan elkartzen ziren. Eta helduak berriz, auzoko dendetan, kalean, tabernetan, plazan, garbitokian eta duela gutxiago kiroldegian, kulturetxean eta horrelako lekuetan. Duela berrogita marurte, urte, gurasoek beren seme alabak non zeuden jakin nahi bazuten, kalean zeuden bizilagunei galdetzea zen errexena. Eta hauek auzoko aurrak non zen biltzan jakiten zuten gehienetan, erni biltzen zirelako aurrak babesteko. Altzako bizilagunen artean zaintza harreman handiak zeuden. Garai hartan, hasi zen jendea etxean telefonoa edukitzen. Baina lehenago oso gutxik zuten eta altzatik kanpoko pertsora batekin hitz egiteko, ezagunei eskatzen zieten telefono zeitzea. Edo taberna batean baldin bazegoen, batzuetan tabernariak berak hartzen zuen deia eta mezua jasotzen zuen. Medikuari deitzeko ere, askotan telefonoa zeukan bizilagunaren etxera joaten ziren. Presazkoa ez bazen, Orduan, gutunak ziren komunikabide arrunta eta errexena. Erreza zen, baina itxaron behar izaten zen. Gutuna, Espainia berneko lurralde batera iritsi barba zen, iru zazpiegun tartean behar zituen. Eta gero, erantzuna jasotzeko berriro itxaron behar zen. Orduan, azkenean, ama egunetan jasotzen zen erantzuna. Imagina ezazu, nola izango litzateken zure bizitza telefonorik gabe idatzi eta bidali alduzu inoiz gutunik? Irratian zutea gustoko duzu? hartu duzu inoiz parte irratsaioren batean?